nương làm tao hi có dấu na mua sang đôi sakai por kisi apa tungai sungina upate tungai sungina sia sia mate tungai ni mam kim tunga na dami sina ma amasa na kundang ko mamim te untun ni na undon por pite pai ho na to undon ni na hi sangam palan pai sungina sangam pa ko lo masuna na pita kundang sin gen mamim amau pai chine bai ho mai por pite to ban ba ke sakta hen nom tang do ne ama ki sam nam loi na jin nom tang tun pi na to ki tak te kalon gur ma ma hi ni na sanam palam phai na sum tam pi tak hi ana zari na ki pan pi ni chi nam phal lo zari na mu phal be ho ki ma ta na pe zari ma ni na Kalau tak saya nak, wah, trade center kakak tak tak sumber dia. Iman pian yang kasih ya, entah kalau masa simbang nabi jari tak mente tuat sampam lu kali dongen kali cimo Ong tuat mau dongen kimo le boleh dalam kata siapa bang nabi yang sinam lu datang di mente mau jiyo kaya Ong boleh ni ong cuma mau lu kaya nam cũng tặng đồng nam minh chiến nam cũng đặng cố phá phá nó minh thế mà này chúng nam thế tô pan đâu na à minh làm bằng pan na là nên nam luôn cái tô pan cùng cùng cùng chung mình kumtumzuesa kumsafiri haleluya tulile somne likum tuesa mina tulile somne na kumina somne buku mina kumtum bilbel jesa mutaka yana no mong nga sa ngai chingge no nim to ban ba betahen umpai masakina jesa lengang kumsing maina thukhan nam thumung ki hi, sia tom pa mo zu es nong lun le 대지 방태로이 아니 나 US 놈나 죽도 막 옐로이 옹지나 초카 옹기 비아히 또기 딱대 오게시가 좀 딱대 롬대가 멸치대가 는 아미겐 게임이나 세동 바보 ยีสเบสองไปตัดเต้นที่ยิงขนมเงินยี่งวันเด็กวัยรุ่นจีนักที่ดี่งเด็กอุดตันเด็กทุกเงินที่รู้ยิ่นี่ชาลาตัดจีนักเงินเงินอาจิงจังกบมไปนอนรู้ยิ่งนี่น่าเสียดีที่เรื่องยิ่งจีนเงิทุกคำม้งติดใจนะตุลสากุ้งตัดเต้ tukang kan lap level na siapa tina kami geleng tombi abis tes kulit itu papa dia kami geleng kami siapa bang sin lo si topan umpi mai bang sin kalau saya itu oke si mak kasih orang dalam saya di malam saya yang kipas ya nunga kau apa na mencari bama nungak tambah langkom cai ya kasema cai illa bang cai kulang ya teh itu ini kon pita kalau itu kum som siapa deh sia sulok te tanda hui ka chi chi na si alung nok chi ta ka mun i mun ma ma li t u pa na se m na nu ma an g ma te ka lam khom chi na chi na si san cha pa i ko no no chu ka ba pula khan na lo yin che chu kha nam li yin che na c h m n n thật tình m a bùn phục công tu cùng cùng p h quay lại kỳ g i n g thì biểu mày Hallelujah kipa chunung ba hun ni kipa nong tham kito phun man ni ki hin mo ke nai kipa mai na le kipa na le pia ta na lu ito phun man ni hi to na pan ras no sa ke na to pan nung nam ko pa pa in pan mun pi na tung to le nai chang tung ma bang na ke zo la ka hun kam pi ta Tebana nakbaga matingin ko leo chinka ni so muting ting mo kay manina. Ah, natingin ko tebana na ado ah na ado hikena. Ong ba ko ting mo le ting ka kani ka kasi natingin ko la. Ai so min. Ega na le pasyan ni na ti bangwe manina. Thai siya na na siya king king. Ina, no te sabi pita ko ko ma ma na pina ko hun vai trong những cái này cái nên thay sang là chỉ cái cái này nó chúng em nào có mang bán biểu là chỉ các chỉ tắc tết thu sa chỉ em còn mà chỉ em này đâu nên nó còn mà bên này cái này xong nè còn mà bên cái kia chỉ còn ông ghé nó đi là đâm phải mà kém biểu tiền mà nó bị tắc lùng đầm chiên hả lùng đầm cô phá phá em thì việc pin nó ôm dịa dịa đi nó còn nào về đi với cái áo bên nó đâu bằng lấy lùng một cái tắc tết xuống bề lúc biểu mà cái ông xem xem sao cái cái bên xuống bề biểu mà được tàu nó sao đồ đến mất này

bien, tasa dina nitum sumin angina ombangsa dini tua jamin ama to iki khor dini haleluya haleluya tunet na to lokan ini inale pinagaw cingke menungga asyang to familyan ko ke yo awasian to pa na to undang nagaw mau naman sa taong sa time asa ang layak kibali na athanung tama lungdam nam kya satai khasiam to to pa nan ma musawunilla nan ma man chu ge tai nan ta de ki ta sam lian de ma pula tai sai su ni san ko so a bi chu ong ni pa le pa kasiam amen atom na pa muyam chi de ama to iki ko ni ama chi Pasien kholi pasiyantoki pasien pasiyantoki khortina ina toba ke na ki pasiyang ke chere na chini ama ne khol tatte ama nommo khol samma bilomina ama sana nadiya ma te umtun sakit ongam sakin ngongai haleluya pasien pasiyantoki khol ko pet bima hi china turina ifurudina pasien to ki khol gate na pasien to khol gate kita hai amen kole kole house of dam zobe praise the lord hallelujah thana ta ka chi na ti em ne ka te bi ide te kom chi sa kai ne na na di ne ka chi nai daw uten sapen perfect uten sapen kasi ipan kinga no lohi ilong ten than no yu che ayam to pan pula sa ke to to pen ke pula to tu pen. to le ka pula le tui ma ku se ka boli na. me ka sum tui ma ku se bolin ka chi asu len tak te ka tun tak te kasi ipan sa ina sia to pa na ko le tham tun ta hi che ipulang na tutok to ana seni alamina tul ni so ne ni ku pati pan kazar ni na lo tu dalam tan te to ba sakin minen tiang teken te enci tanu na mona ko na ma ayam to pa terus yang to ba ma lalu na pula ti to pa na to le bi seni alamina alamina ko ma ba ni to ko 나는 꿈도 마가 소리 꺼내야 당분 기기 일러야 딱때 꿈이 예 동아리 예 나도 아나 빠이 고마 빠이 못해 그러고 난 캠프 배가 착 비게 착 비게 빠이 돼 좀동이야 뛰어 배 가방 창이야 지금 뭐가 꺼내나 거의 나 가방 창 때만 되게 지냐 되게 되게 Tama chakpi ni kasong kayo. Om ko ang phong sa tayo pe, kurong siya pa yung alo kayo.

ibillonge din kasami na lutumati ni ne pian te din sama au lutumati ila ta ka de ne ka ko pau pa te ka cha ki chen tam de ne ke nam ni na de ni sa ka ke to yo la ka ka na sama ma ko in ko ni na ni ta ko bi se

siết tiếng gì à gì phải dùng cái cái mình đi bị hàng tạo này nhất đó xem anh tiền em công tác xem mà âm anh đồng chí thì nó bắt được mà là đồng khẩm đồ làm đông làm đông à đồng khẩm là bằng chị cơ mà nếu gì cô là thì cô sẽ đến là công tập xem à sẽ đặc biệt đặc cái gì để xin mình thân lên mình thân chỉ cái gì cho nó đồ này cello poni taksi na lalu ada mana di situ kita tumpang dia abang cina lain lo lalu kuasa kita tumpang cina oh hilo kamu tumpang hilo tumpang apa itu bang king cina bang sang kita cina jadi tuh ada mah tuh tuh kau mah bang kamu cina kamu kena lo cuma 빠지는미리진행되는아이돌.예.미텐병태인성아아울러투바.제수도그라.그래칸 empresário mais ordinário. と間も一 na tonte. tunay bang ko tu ching pa ina atumang aha asatatte ei bol pen amang khat isangang teo itate khat mang le nang mong ri a pe kan mi na sa ko khum ya te mo sam do ta fa si ai zo in nau na mu pa ne na la na be na pa ne cha ki na chi ne sa te Ito pa ng sino itong nagawa. Nang cette toi qui l'aime de paille, il faut bien, à mon nom de aman tiang doi tong 鬼都要样，能送你。 ini pagi pagi pagi hak sensen dan sensen dia imam aswad tanti dia ingin semakin taktik anga ngiro tuka kapena nau nain nau na basa ko bijba besaida ko ni pencet kayak ke dan Haleluya. Nama-nama permisi begini. Itu tadi. na ta sa kanay na yun ten che ka wala na na ko aki papi sa kuna kanay ten ngeli ngeli Caminhando ou não, Pai, você não sabe. Paling tepel kau mepun nama yang cungil sebentuk api. Bikin si tepel kau nak kepun. Kau kau kau mesuk untuk nasuh kamai tak sedang. Ni dah berani kau kilai ibu cipalui. में सत्य में apel में अपने को भाव में बलिते न हमने ai so mina kanuina tua kenal ai alung tan suka pe ai pe ni ta va kina ongkun ki don kasar mampa ki don ilmutenitna bangsa Italia Sunne sate na ulai takin Athumam lawin fa thawi na ulai takin Na nungi na tiam ding na sate na ngali kitui luok na Na ini sama na kopi Kamu santai Ông tiên chắc thật tệ زي شو كومبارو البامبسان 사회 비 농타톰 알성포 비문나 이누인 에게 담에 농타 비문나 이누가 비행지 kasi kena pahana na amma pero na takanu kiai aya kape bete kanu uthi kiya thi baam chi kani te na pe awi phatu takte kasi awi so biasa thi aya te gen se lo kanu pana lo kiya Yanguna mina nema cita pake roko wimpa dana tapi mama woi nau kakara kita te yang pansum nege koi woi nege cini nama sum nege zoro wina tom naita ila ita ka nunia komina kasia pi nungun nam singa singla nana nunia no iko pipa tuong pawi nasung nino tungguin nege hitam

inu zam ma sandingi nalu akimne inu zam ma paisakimna nalu to opa de namne zam ma umme fer te sokla ni manina ba ma hita inu paisakimna kaji ta kasi nong lung kimna mai na anang lung kimna pinam ei tu tu dok nu mei ba sina zo thobol na lung kimna la ko ni ma kim kazino kimai mani na kanu ani na aki sam sum le pai le ke tawan nai na aki chua pi ni pai hom sakina afik pi aki sam ke pe kasi tawan asakina kanu jam ko ya поверхность. lửa điện thôi kalau dulu kamu dakte kamu kiti yo lundam na kiti to ada pamit kamu te kiti yo na lundam ni nang sana na hapsan ni nang sana nu alung kam so hi sa desa to ka kiti yo ko te pam na ni na vado di जाता 우리 행진아 기시나 브리엔사 초 bose am na jibay ang ngetatte basamin cina asorina asogatte mi jibose jibay ang samina tawi kumpi paki tawi kumpi ma kami tatte tawi kumpi pan amin tologin mi jibose mi jibose laut hakim Allah Yudhikosa. Senang tuning nirma.